Goeiedag. Ek is baie bly jy is ingeskakel. Ons doen 'n kort reeks oor Jesus se lewe en ons tema is Jesus leef anders. Ons het die eerste keer gesels oor Jesus wat sy sê sê oral en vandag praat ons saam oor Jesus wat oorloop van genade en ek wil hê jy moet 'n prentjie in jou kop vorm saam met my van hoe jy 'n beker vol water gooi en jy vergeet om te kyk hoe vol die beker is en hier stort die water en die water loop die hele plek vol. As ek praat van Jesus loop oor van genade, dan praat ek van hierdie oorvloei en die invloed wat Jesus deur sy genade gehad het dwars deur sy hele lewe. Weet jy my eie ouers het groot geword hier in die begin van die 19de eeu. En hulle was kinders van die depressie. Daar was in die 1919 20s tot by 1930 rond was daar 'n groot depressie en armoede onder die inwoners van Suid-Afrika. En my ouers het 'n skaarsheidssindroom aangeleer. Sjoe, hulle het so swaar gekry, hulle het niks weggegooi nie. Ons het op 'n stadium my ma, Maritjie, ma plastics genoem want sy het elke plastiese sakkie gebeere in gewas broodsakkies enige iets julle sê julle doodlag as julle gesien het wat word in ons huis gestoor want elke houertjie kan weer gebruik word en weer gebruik word en jy spaar geld En sy was baie sterk daarop om vir ons te sê jy mors nie met kos nie. As jy 'n bord kos inskep, dan eet jy op wat jy geskep het. En sy het dit vir ons voorgelewe. Sy het vrugte in ons bord gedroog. Niks het verlore gegaan nie. Die groente in ons tuin is verwerk en of gevries of ingelê of iets mee gemaak of selfs uitgedeel aan mense wat nie kos gehad het nie, maar niks niks is vermors nie. Maar wanneer ek en jy in ons denke hierdie skaarsheidssindroom het, dan lei dit maklik tot selfsug en synigheid. Ja, jy kan baie maklik sê, ek weet nou nie wat gaan môre kom nie, so ek kan nie hierdie stukkie brood met iemand deel nie. En dan is daar geleentheid verby om waar jy 'n groot effek op iemand se lewe kon hê. Nou Jesus word deur die geestelike leiers van sy tyd beskuldig van vermorsing. Baie interessant. En dalk met reg. Want weet julle wat? In Matteus 11 vers 19 noem hulle hom 'n vraat en 'n wynsuiper. Nou dis iemand wat lekker partytjie gehou het saam met klomp mense en as jy nou die mense tipies gesien het met wie Jesus gemeng het, was dit straatvroue en tollenaars en die ouens met wie die hoër klas van die samelewing nie gemeng het nie. En dis saam met hulle wat Jesus eet en drink. En as hulle hom beskuldig van fraat en wynsuiper, weet ons dat hy lekker geëet het en lekker gedrink het. Jesus vermeerder die brood by twee geleenthede. Maar weet julle wat? Hy maak elke keer meer as genoeg. Die eerste keer tel sy disippels 12 mandjies vol brood op, die tweede keer 7 mandjies vol brood, groot simbolies van die oorvloed wat daar by Jesus is van sy genade wat oorloop en oorvloei en meer is as wat ons kan bid of dink. Dan is daar die voorbeeld waar Jesus mors met sy reputasie as hy en sy disippels van 'n plek af kom in deur Samaria gaan en by die put gaan sit en hier kom 'n vrou water skep en Jesus begin met 'n Samaritaanse vrou wat ook 'n reputasie gehad het gesels. So hy mors eintlik met sy eie reputasie, maar hy vra hierdie kernvraag vir die vrou op 'n stadium in die vorm van 'n stelling gaan roep jou man. En sy teenwoordigheid is so groot dat hierdie vrou begin knak en buig in Jesus se genade. En weet julle wat op die ou einde kom nie net die vrou nie, maar die hele dorpie tot bekering en aanbid Jesus as die saligmaker. En dan het ons die geleentheid waar Maria met baie duur nardesolie Jesus se voete salf, sy breekie houertjie en ons lees van daai houertjie dat dit 'n hele jaar se dagloon was. Dit was baie geld werd. En waar almal gesê het, selfs die disippels en Judas by uitsondering gesê het, maar hierdie is regtig 'n vermorsing, sê Jesus, maar sy salf my vir my begrafnis. En dan 'n laaste voorbeeld. As Jesus wyn maak by die bruilof van Kana, dan maak hy baie wyn. 6 klipkanne vol wat omtrent 20 tot 30 gallon water gehou het. En as ons dit nou omwerk en verreken, nou ek het die slim mense gevra om die somme te, te doen. Ek is nie so goed met die wiskunde nie. Maar dan was dit omtrent 746 bottels wyn soos ek en jy 'n bottel wyn ken van 750 ml. Dit was 'n reuse klomp wyn. Kyk, Jesus sou enige inperking in Suid-Afrika met 'n beperking op alkohol oorleef het as hy hierdie wyn so gemaak het. So Jesus het hierdie oorvloed, nie skaarsheid nie. Die mense wat skaarsheid beleef, die mense met seer, die mense met stikkende lewens kan as dit ware hier naby aan sy glas van genade kom en nat gemors word met God se liefde en God wat hulle intrek en sê maar ek het jou lief net soos wat jy is jy is vir my goed genoeg as ek en jy die skepping evalueer dan getuig die skepping rondom ons, die sigbare skepping, ook van oorvloed, nie van skaarsheid nie. Want kom ons wees eerlik met mekaar, as ek en jy nie die skepping verniel nie, as ons nie klomp afvalstowwe stort en besoedeling doen nie, dan wanneer ek en jy saad plant, ontkiem die saad en elke saad sal vrug dra. So ons lees van 'n koringkorrel wat sterf, ons lees van graan wat gesaai word en wanneer die Here dit seën, dan dra hierdie graan 30, 60 en 100voudig vrug. Daar's oorvloed in die skepping want die skepping wys vir ons dat God sorg vir jou, vir my, vir almal van ons. Ons is almal so naby aan die glas dat God se genade oral rondom ons is. Ek en jy is so vasgeloop in onsself dat ons baie keer nie bewus is dat Jesus se genade 'n oorvloed is vir elkeen van ons. Ek weet nie hoe lyk jou lewe op die oomblik nie. Ek wonder wat se emosie beleef jy as jy dalk in hierdie inperkingstyd jou werk verloor het as jy dalk geliefdes naby aan jou verloor het, as die lewe jou hart gestamp het en jy baie seer gekry het, as daar groot nood is, broodnood, emosionele nood, nood wat jou beklem, nood wat jou onmiddellik laat kies vir skaarsheid, nood wat jou bekommerd maak van ek weet nie hoe gaan ek môre oorleef en hoe gaan ek uitkom nie. Ek wonder of ek en jy in hierdie omstandighede kan kies vir Jesus se oorvloed genade. Want weet jy wat? Kyk ek na Christene, kyk ek na kerkmense. Dan sien ek wanneer ons offers gee, dan gee ons altyd eintlik dit wat ons oorhou nadat ons alles gebruik het wat ons wou. As iemand met 'n oop handie by my verbykom of met sy hoedjie kom bedel of aan my venster klop, dan kyk ek altyd in my beursie se klein geldsakkie. Ek kry dit net nie reg om die note wat in my beursie is deur die venster te gee nie. En ek dink wanneer ek en jy 'n disipel van Jesus word, dan wil Jesus deur hierdie voorbeeld van hom, deur die oorvloed wyn, deur die oorvloed vriendelikheid, deur die oorvloed verwelkoming, deur sy blymoedigheid, dan wil Jesus deur deur hierdie vrygewigheid wat hy prakties vir ons demonstreer, wil hy vir ons sê maar ek en jy moet ook vrygewig lewe. Ons moet bereid wees om onsself weg te gee sodat ons mense positief kan beïnvloed. Suinig, jaloers, skaarsheid. Dit pas nie, dit rym nie so lekker met die oorvloed van God nie. Want kom ek vra vir jou die vraag wat daar in 1 Kronieke 29:14 is, wat het ons wat ons besit wat ons sinne is wat ons nie van God ontvang het nie. Ons het alles van God ontvang en daarom kan ons in oorvloed deel. Jy ken saam met my hierdie baie geëkte beeld van jy kan of 'n kanaal wees van God se genade, maar die oomblik wanneer jy dit op dam en selfsugtig vir jouself wil opgaar, dan word die water sleg. Want dit staan en dit stagneer en daar kom kieme in. Ek en jy hanteer God se genade baie keer soos water wat ons wil stoor. Om my waarheid te sê, ons bou vir onsself plekke waar ons die water kan opgaar en dan is hierdie klipbakke wat ons uitkap bars. En éventueel is daar niks oor vir onsself om te gebruik nie. En ek wonder wanneer ek en jy die gees het in strome van lewende water uit ons binne te veronderstel is om te vloei. Ek wonder of ek en jy daai leefstyl in die dorp lewe. Wanneer het jy jouself weggegee? Wanneer laas het jy meer gegee as wat jy kan bekostig? Wanneer laas het jy net spontaan vriendelikheid, glimlagte, hulpvaardigheid of vervaardigheid net gedeel omdat God goed is? Omdat God in sy persoon jou versorg. Omdat God vir jou meer gee as wat jy kan bid of dink. Ek dink dis die moeite werd dat ons so vol van God se liefde, in Jesus Christus raak dat ons glase ook begin oorloop. Om die waarheid te sê, ek wonder hoe kan jy Jesus in jou lewe hê en nie 'n glas hê wat oorloop en wat mense seën. Kom raak saam met my deel van die disippels van Jesus wat mense seën. Kom ons deel ons glimlag. Kom ons hê 'n vriendelike woord vir iemand. Kom ons help iemand wat swaar dra, maar meer as dit, kom ons gee ons tyd, kom ons gee ons vaardigheid, kom ons gee ons geld. Kom ons gee ons gasvryheid. Dat God se genade kan oorloop en dat die strome lewende water ook deur ons kan vloei. Toets jou eie vrygewigheid. Toets jou genade teenoor ander mense en vra vir jouself of Jesus op hierdie oomblik deur jou lewe. Kom ons sluit af met 'n gebed. Here Jesus, U het Uself weggegee vir ons. En die grootste oomblik was toe u gesterf het aan die kruis en u bloed laat vloei het en toe u opgestaan het uit die dood en die dood oorwin het sodat elkeen van ons lewe in oorvloed kan hê. U sê ek het gekom dat jy lewe in oorvloed kan hê. Here vergewe ons as ons skaarsheid lewe. Vergewe ons as ons bymekaar maak ten koste van ander mense. Ja, ons is selfs geneig om te bedrieg en om onsself te bevoordeel. Help vir ons om net kanale te wees van u liefde. Kom lewe deur ons en seën die mense wat met ons in aanraking kom. Ek bid dit in u naam, Here Jesus. Amen. Baie dankie dat julle vandag geluister het. Thank you.